هذول اللي ما عم يحضروا لأن حضورهم أساسي منها بالعدد لا بالعدد وجودنا بعدد كبير رح نجيب وسائل الإعلام رح يوصل صوتنا أكبر الحديث مع الجالية السورية الموجودة هون وفي الولايات الأخرى أمر أساسي واجب علينا جميعا خروج الجميع وتضامنهم مع إخوانهم أمر أساسي بس كثير العالم اللي عم نحكي معاهم من سوريا بيقولوا احنا عم ننذبح شو عم تعملوا؟ في عالم كثير بسوريا ناطرين مساعدتنا مساعدتنا أساسية هون لأنه عندنا صوت هون ما عندهم إياه لأنه قادرين نوصل لصحافه هون ما قادرين يوصلوا ولا شاب سوري حمل سلاح ولا شاب سوري تسلح حجارة عم يرفضوا يحملوا العصي عصي اللافتات يرفضوا استخدامها بس بالتصوير بالهواتف الجيل الشاب عليه دور أكبر من بين قليلين عم يكتبوا على تويتر بالانجليزي عدد اللي عم يكتبوا من داخل سوريا بالعربي كبير ولا محطة عم تعرف تعرف تفهم شو عم يكتبوا عم تيجي شهادات حية من حمص كانت في بنت عم تكتب وما حدا كان عم يعرف شو عم بيصير بحمص كتابة من العربي للإنجليزي على تويتر الشباب اللي عندهم فيسبوك وعندهم تويتر عليكم مسؤولية في ناس عم تدفع دمها لازم ندفع ساعتين من وقتنا كل يوم عم يطلبوا منا شيء اكثر المطلوب انه بس توصل صوتهم وتوصل الصور والفيديوهات في ناس عم تحط حياتها على كفها لما تحمل التليفون وتصور علينا واجب اهلنا عملوا اللي عليهم اكثر داخل سوريا اكثر من هيك الناس داخل سوريا ما فيها تقدم بعد ما ينقصفوا بالدبابات والمدفعيه ويستمروا في التظاهر ما عاد في شيء نطلبه من العالم بسوريا علينا واجب واجبنا مضاعف وكبير وفي دماء برئابنا مش لانه نحن مسؤولين عنها اذا فشلنا بتوصيل كلام هدول الناس رح نتحاسب عليهم رح نتحاسب لانه في ناس امنونا وما حملنا الامانه